Qazaxstanın paytaxtı Astanada prezident Qasım Comert Tokayevin andiçmə mərasiminə etiraz edənlər aksiya keçirib. Aksiyadan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Etirazçılar arasında saxlanılanlar olub. Aksiya keçirilən zaman Qazaxstan ərazisində bir neçə saat internetin verilməsində problem yaşanıb. Qeyd edək ki, Qazaxstanda növbəti prezident seçilən Tokayevin bu gün andiçmə mərasimi keçirilib. Getdik, getdik, getdik, getdik, ağa. Allah! Отец, Ширит, отец. Работай. Все, работай.